você sabia que todos os membros da Geek no Sekai também lançaram um som sobre um dos touros negros? A playlist tá aqui na descrição, confere aí. Um pássaro na gaiola, eu não podia voar Um destino que foi moldado e eu tive que aceitar Magia de fios, a favorita da rainha Mas por conta disso eu tive que crescer sozinha Presa nesse lugar, eu só queria viver Como as outras bruxas, livre eu queria ser Mas estava destinada a As suas palavras eu sempre irei lembrar. entre os touros negros encontrei minha família, amizade, liberdade, tudo que sonhei um dia. Por eles faço de tudo, sempre os protegerei, pois foi somente com eles que pude me sentir bem. Hasta que me motivou a não parar de lutar e pelos meus amigos. evitar Agora me sinto bem, pois posso te salvar Não vou mais deixar que te machuquem, meu amigo this shit.